Hola. Hola, buenas tardes. Habla Valentina de Personales. Hola, bebé, me acuerdo que me llamaste el viernes. ¿Cómo? Me acuerdo que me llamaste el viernes, ¿puede ser? Sí, puede ser. Decime, bueno. ¿pudiste pensar lo que te conté sobre el plan? ¿Tomaste alguna decisión? ¿Del abono? Y escuchá, ¿vos sí que conviene o no? Porque yo saqué la cuenta con la patronal y me dice si no te acuerdo para pagar, te van a cortar la línea la mierda, ¿Te voy a que conviene o no? Sí, por eso lo estamos ofreciendo. Porque hablé con la patrona, viste, y me dice, si no llega con la plata, te lo cortan, no perdonan eso. No, que vos ahora estás gastando más plata de, la que yo te estaba ofreciendo. Y yo le estoy cargando 30 pesos por día, más de dos que te corro donde la recarga, te arranca la cabeza, bro. Y yo le estoy cargando 30 pesos por día porque hablo de unas, cachorritas que tengo, ¿viste? Y más dos pesos que te cobran para recargarte, te arranca la cabeza. Calculada a fin de mes, llego con la lengua afuera. Y bueno, por eso estás gastando un montón de plata y el crédito no te dura nada. Entonces yo te ofrezco que vos tengas por 130 pesos nada más tenés 40 pesos de crédito. Vos le llamás y los mensajes te van a salir la mitad. O sea que el crédito te va a durar el doble. ¿En serio, Parry? ¿Cómo? ¿En serio? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer para activarlo? Vamos a activarlo, ya que se pudra todo, ¿qué onda? Si vamos a la tanga, vamos a la entera, ya que estamos en el baile, vamos a bailar. Bueno, me dices por favor tu número de DNI. Aguanta que lo busque, para. Para que le voy a a mi mujer. ¡Graciela! ¡Trae el documento! ¡Graciela! Para que está con los gurises. ¡Ey! Mira, ¿cómo era tu nombre? Valentina, te lo voy a agradecer de corazón, pero voy a seguir con la tarjetita ¿no vas a ver? Bueno, contame, ¿por qué no te interesa? Y porque, como te digo, yo le, le cargo cuando puede, cuando puedo, cuando hay, hay, cuando no hay, no hay. Bien, pero vos ahora estás gastando más, yo te ofrezco que vos gastes menos y tengas más cosas. Qué corazón, que tenés el corazón más grande que el cuerpo tenés vos. Viste. Sos un amor, me gustaría conocerte en persona y hablarlo. Viste, pero no Dice, te, estarías ahorrando un montón de plata y tenés un montón de beneficios. Pará, pará, pará, pará, porque la Graciela se está, se está poniendo nerviosa ya y va a empezar los, los otros casos. Vamos a cortar la conversación porque la Graciela parece un pigüir enojado. Te agradezco de corazón, pero no lo quiero. Bueno, hasta luego. Te mando un beso. Gracias, hasta luego.